芋头，芋头这个呢？糖，这个呢？手机，这个呢？妈妈，这个呢？弟弟，这个呢？你话很多哎。 嗯，太好吃哎！这个呢，太好吃哦。嗯。

Lepas! <laughs> 什么？ 说这个，那你是炒多久？那个锅子粘锅了啊！我也不是故意要把它炒烂的。你是用粘锅炒的？哎，是。这都要关吗？